Molla Pənah Vaqif Pəri Boyun sürahıdır bədənin büllur, Gərdənin çəkilmiş minadan pəri, Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən, Bir bölük yaşılbaş sonadan pəri. İxtilatın şirin sözün məzəli, Şəkər gülüşündən canlar təzəli, Ellər yaraşığı, ölkə gözəli, Nə gözəl doğubsan anadan pəri, Üz yanında tökülübdi tel nazik, Sinə meydan, zülf pərişan, bel nazik, Ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik, Ağ əllərin əlvan hənadan pəri, Avçısı olmuşam sən tək maralın, Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın, Ənliyi, kirşanı neylər camalın, Sən elə gözəlsən binadan pəri. Günəşdəki hər çıxanda səhərdən, Alırsan Vaqifin əqlini sərdən. Duaçınam, salma məni nəzərdən, Əskik olmayasan sən adam.